Cześć, z tej strony Leon 224 i dzisiaj jedziemy na Bajranią Górę, będziemy się wspinać właśnie jesteśmy, dojechaliśmy. Baranie Góra, Góra i Wisła Czarne, gdzie byliśmy kiedyś. Da, da, da, da. Cześć. Tam zdrowie. Idziemy pod górę. Zobaczymy co będzie na górze, a przy okazji będziemy podziwiać różne piękne malownicze widoki. A tam pazur. to jest baza. we go. 다행히 됐어. Thank you. что Jeffrey. wracamy. Było fajnie, na szczycie dużo wiało. Mm, były bardzo ładne widoki, podobało mi się. To do zobaczenia. Możecie zostawić subskrypcję, lajka, jeżeli się podobało. No i cześć. Dobry.